です今日はじんちゃんと2人で無人島に冒険に出るカヤックを漕いでいく変なおじさん服装はこんな感じでえっ、ー、と潮冬なので長袖の水着を着用しましたゆうこりんのブランドのものですまずは無人島に行く 持ち物を紹介していきたいと思います。まず日焼け防日焼け防止のハット。これはゴム付きだぞ。こうなって。日焼け止め。これは、あのー、ボディ用だ。これはボディ用。 ライター日焼け止め顔用鏡フラッシュライト懐中電灯 カッターナイフスノーケルマスクペプシマッシュミルクプロテイン補給だ エナジー g y にリポビタンで肝心な食料を持ってくるの忘れたじんちゃん I don't have any food しょうがないお腹が空いたら自給自足をするしかない事態が発生してしまった Thank you. ちょっととりあえず <laughs> 歩いて船を出すぞ歩いて船を出す。 Yeah, yeah, yeah. I am coming. I'm coming. It doesn't seem to be happening. I think she was right. You could probably walk side of the couch with her. Yeah. Can I try to get in? I don't. It's like 18 inches deep. It's so shallow. Okay. You want me to get in? Yeah, yeah. You want me to get in, you're going to have to concentrate on balancing the boat and paddling, not on photographing. Okay, okay. Until I'm stop, in. stop. もう、じんちゃんが重くて <laughs> stupid thing. You can do it. We have to go there, you know. I had to wear roof shoes because this is stupid. I'm walking on the roof, my feet are all cut up now. Okay, you ready? Are you ready? I'm gonna jump in, you ready? Yeah. じんちゃん頑張れ頑張れじんちゃんよしそろそろ私もこっか turn towards the island. Paddle to the right, which will turn you to the left. There you go. There you go. See, we'll turn it. Okay. There we go. See? Almost there. しちゃった。大丈夫 Let アラ s アクセルストの結果、無人島に到着しました。 綺麗だけど危ないから危ないからカメラはやめようねりんちゃんカメラやめる動物の存在はまだ確認されない島のてっぺんまで登っていくはい ちゃん来て大丈夫ちんちゃん一番悪戦苦闘したのが慣れないカヤック ドゥルルテーン、ドゥルルーン。はい。だって。ドゥルルーン。 無人島に行ってみた感想ですけどあのねちょっとサバイバル力に欠けるな野生で生きてはいけないこのままじゃなのでもうちょっと野生で生き抜ける、えっと、スキルを磨いていきたいと思いますここまでの着方なんですけれども今回私たちはカイロアで、えっと、とカヤックを借りてきましたそれでカヤックからカヤックの場所からだいたい30分 ランチまで、えーと、運転してきてそこからカヤックに乗って無人島チャイナマンスハットまで船で漕いで行きましたでもし興味がある方は概要欄に貼っておくのでぜひハワイに来た際には無人島でアドベンチャーを楽しんでみるというのはいかがでしょうかということで今日もご視聴いただきありがとうございましたまた次回お会いしましょうバイ